the slow one of a homo clavius, nothing can um, pass this yeah, moment, which lasts over 10 minutes, but such a heavenly uh, and so true. The emotion is so true. you are really face to yourself. And I think Beethoven was one, all the great work, it becomes rather confessional. And I think he just uh, said what he felt. Yeah, it's great moment. Yeah, many times when people ask me, can you illustrate, can you just play? I never could, I never could. Um, I know a friend of mine, after I recorded, I think it was not even Beethoven, I think it was Schubert, um, one CD, and I gave his opinion of how he felt. And I waited, I waited, I waited. And uh, he didn't answer. He didn't even say he received this. And I started wondering why he hasn't answered. Later he answered me saying that he cannot listen to music if he is not prepared. And he um, and he didn't want to hear by himself. He wanted to have another musician who he trusts and hear together and uh, find the moment. It took him time and uh, and you he need to hear several times before he says anything. That's why it took time.

真的，只能选一段的话，他会选哈马克莱维亚第二十九号钢琴奏鸣曲的第三乐章，那个慢板乐章。我其实有猜到，因为那个啊，那真的是，就是我再次跟大家推销十二月十二号这一场，因为哈马克莱维亚这一个作品啊，真的是，如果你会弹这一首钢琴奏鸣曲的话，那其他三十一首都非常简单。这首真的是。 钢琴奏鸣曲的是母峰，也是所有钢琴作品中就是数一数二困难的作作品，真的非常非常难，就是技术上来讲也是，就是难难到几乎弹不出来。这首曲子的世界首演者，时间是一八三六年，贝多芬已经过世九年了，才有人第一次做公开现场演出。那个人叫做李斯特，你就知道这个曲子有多难，就没有人敢弹。 没有人敢后台，呃，这么难的作作品，但是呢，技术上很难是一回事。刚才老师提到就是那个第三乐章，那个第三乐章真的是，我觉得啦，大家要听就是，当你可以听任何人演奏，但是不要错过大师的演奏，大师的演奏。刚刚白老师的话他就说这是上天堂般的音乐，可是是那么的真实，是贝多芬真的是真实面对他自己。 然后写出这么诚实的音乐，他说这是太伟大了。就做作品，那我跟他感觉是一模一样。我觉得那作品是，根本真的是诚实的告诉我们他是怎样的一个人。哦，他哎，他经历了什么？这个诚实不是说他自己怎么，是他把他的失败啊，他自己做过一些，就是他自己可能也不觉得很体面的事情，都交代在这个证明曲里面，是一个很深沉的反省。但在这个第三乐章里面。 真的是有最诚恳、最诚恳，那在诚恳里面，是会把他的所有经历过的事情都告诉你，真的太了不起了，音乐，啊，我自己就是光是这样想一想，就哇！然后那个、那个、那个漫海乐章，大概就长达十八分钟。这是贝多芬之前的作品，你说《月光》奏鸣曲吧，也才全部加起来也才十六分钟或怎么样？那一个乐章可能就十八分钟？ 然后整个加来四十五分钟的一个钢琴奏鸣曲。现在放眼整个音乐史，也没有什么钢琴奏曲四十五分钟。更别说一个奏鸣曲四十五分钟。各位写这个曲子的时候，我们一八八年没有作品，就是对，就是让整个英雄交响曲演奏完，当时世界上最长的交响曲，才五十多分钟哦，这样子。那那个奏鸣曲就四十五分钟。所以，但这是一个不可思议的作品啊，非常的难。 技术也难，音乐也难，但是，你要愿意听的话你发现说真的是有最直、最诚挚的贝多芬在那个里面，他真的交代了这一切，所以啊，那个曲子真的是，现在能够弹的人多了，因为大家技术进步了，但是那个音乐，哦，这个贝多芬自己说，这个音乐可能要用五十年的时间，啊， <laughs> 对不对啊？ 我们期待啊，就是十二月二十二号刚刚不是特别提到这首，第二十九号钢琴连续第三乐章，他觉得说那里面给我们最美最美的音乐那种感觉的话，希望大家不要错过这一场。